ගමන්තුමන ඩෝන් ගනුගුන්ඩෝ පනිමිඟන් ඩේති ඉතිනස්සන් ගම්ලෙන්ඩේ සූකුයිපල්ලි ಸಿಂಗಪೂರ್ ಗೂಡ ರನುಕುನ್ ಸರಿ ಸುಬ್ಬುಡೋ ಇರಾಮೋನಿ ಸನ್ಲೆ ಬೋ ತಮ್ಮೆ ಸೀರುಂ ಕನಿಂಕಿನನ್ ಅನಮ್ಡುಂಗನ್ ಡೇಲಿ ಕಿಂಕಿನ್ ಅನಮ್ಡುಂಗ್ ಮರ್ ಸುಬ್ಬು ಗೋಮಂಗೋ ಸುಬ್ಬು ಗೋಮಂಗೋ ಕಿಂಕಿನ್ ಇಡೋಲ್ ಮರ್ಡೋ ಸರ್ರಂಗ್ ತನಿಂಗ್ ಮರ್ ಚಿನ್ನ కొత్త బాలేరు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మిస్టర్ అబి మనో ఇండాకి కింకిన్ మరంచి అనిమన్ ఎస్ రమేష్ దో Sharada audio recording centre Abbi studio ಗೂಡುಗುಂಡಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಅಗಲಂಬಿ ನೊಕ್ಸೆಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಲೆ eight two four nine six nine five eight three eight बार double nine four nine zero seven three five four five कुडुबेन आसेंतबेन ನೆಲತೋ ನಾ ಜೀ இறை பலா இறை பலா மரிசீரும் சுண்டலிங் மைனாய் பலா மைனாய் பலா குட்டுப்லேன் மைலி நல்லேன் கினாய் பலா தொங்காய் பலா சுபுடோ இராமோனின் அடோங்கல்லே நமோ ஒய்பா bala akim bala anyam le nganji alle na tong bala atong bala anyam le nganji na le akim bala akim bala anyam le nganji na le na tong bala atong bala pasai sanna suda budi buda mailen yerai bala Mira moni nasi rung jung daling kut purada nami aboy deti aboy deti nami mandana nami nyanta jila nyanta jila sudasa naman ranji irai bala irai bala udublen mali nalen apsi taba apsi taba anyam le nganji nalen akin bala akin bala anyam le nganji nalen atam bala atam bala anyam le nganji nalen akin bala akin bala anyam le nganji nalen atam bala atam bala doble la tonalidad